мүйүздөрдүн үстүнө металл баракты кой генератордун мүйүзүн баракка кандайдыр бир бурч менен буруңуз эч кандай үн угулбайт кабылдагычты буруп альфа жана бетта бурчтары барабар болгондо үн эң катуу чыгаарын байкайбыз электромагниттик толкундар чагылуу касиетине ээ түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар